Bueno, pois estamos en Olveiró, isto é aquí Casaloncho. Isto nós temos por un lado a pensión, que onde temos habitacións privadas, e por outro lado albergue, para se prefieres facer o camiño en compañía e pasar nunha habitación común ou conocer xente. Isto empezamos no ano 2010, con unhas poucas habitacións, porque o camiño este pois, empezaba naquele momento a ter un pouquiño de tirón. Eh, fixemos habitacións, despois ampliamos o albergue, porque había moita demanda dese tipo de tema de albergue. Eh, aí no albergue temos capacidade para 58 personas, na pensión temos 18 habitacións, ao final temos casi, casi para 100 personas que poden estar aquí. Eh, temos tanto para grupos, como se a lo que a tua pareja e queres estar nunha habitación ti solo, privada. Eh, despois podes reunirte aquí no noso bar con, para comer, para unhas tapas, para menús, damos desayunos desde as 6 da mañá, temos un pouquiño de todo. Todo o que che poda facer falta, se vas facendo peregrinaxe, casi non los pode pedir a nós porque estamos aquí con todo. Taxis, mochilas, se vas de Santiago hasta Fisterra, Muxía, todo o camiño, podes contar con nós para que queiras. Saludos.